hello student class ten chemistry pattern question chapter number nine chemical equilibrium अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करना रिव्यू क्वेश्चन का question number three question number three में क्वेश्चन है following reaction can occur during lightning storm oxygen will be converted in ozone तो हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है ठीक है इक्वलियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा रिएक्शन है oxygen will be converted to ozone तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा K C product divided by reacted with mole ratio mole ratio को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सा एक्सटेंड या पावर आप कह सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे three molecule of oxygen will be converted into two molecule of ozone तो आपका के सी क्या होगा इस रिएक्शन का ओजोन और ये इसमें जो मोल है वो अपने प्रोडक्ट हम ऊपर लिखेंगे मोल रेशो टू आ गया और नीचे जो है हमें रिएक्टेंट लिखना है जो कि ऑक्सीजन है इसका मोल रेशो थ्री हो गया तो K C is equal to O three upon O two इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें determine the unit of equilibrium constant इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के बाद उसका यूनिट निकालना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं एक जो है रिएक्टेड हो या प्रोडक्ट हो एक का जो यूनिट है वो वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ठीक है अब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब को हम प्रोडक्ट के साथ भी लिखेंगे रिएक्टेंट के साथ भी लिखेंगे और कंपेयर करेंगे number of mole will be equivalent है कि नहीं है अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टू मोल है और यहाँ पे थ्री मोल है तो टू और थ्री को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वन अपॉन मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा अब ये इसको जब हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे ज़ाहिर ये अपॉन करके है तो हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस वन चार्ज हो जाएगा अब इस माइनस वन को अगर हम इस पूरे यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोल पर मोल डेसीमीटर क्यूब तो हम पॉजिटिव जो भी हमारे पास यूनिट होता है वो हम पहले लिखते हैं नेगेटिव का बाद में लिखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेसीमीटर क्यूब पर मोल आ जाएगा राइट अच्छा इसका तीसरा पार्ट जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे हमें जो तीसरा पार्ट है इस इक्वेशन का फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन लिखना है फॉरवर्ड रिएक्शन आपको पता है हमेशा हम लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट तो लेफ़्ट टू राइट हमारा oxygen will be converted into ozone it will be the consider the forward reaction reverse reaction की बात करें तो product will be converted into reactant तो प्रोडक्ट पहले लिखेंगे रिएक्टेंट बाद में लिखेंगे तो it will be the reverse reaction ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री अब क्वेश्चन नंबर फोर की जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर हमें इन्होंने दिया हुआ coal react with hot steam of to form carbon monoxide and hydrogen coal carbon है वो रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और हाइड्रोजन के साथ और सिखा रहे हैं the substance react further in the presence of catalyst to give methane and water vapour और फर्दर ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं मीथेन गैस बना रहे और वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं हमें इसका आ, इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखना है हमें के कैलकुलेट करना है और यूनिट निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हम जा रहे हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए carbon monoxide react with hydrogen gas form methane and water ये तो हमारी इक्वेशन हो गई ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो हमारी इक्वेशन है लेफ़्ट टू राइट हम एरो लगाने के बाद लिख देंगे इसी को तो रिएक्टेंट पहले लिखेंगे प्रोडक्ट बाद लिखेंगे it will be the consider as the forward reaction इसी इक्वेशन को रिवर्स कर दें प्रोडक्ट को पहले लिख दें और रिएक्टेंट को बाद में लिख दें तो हमारे पास जो बचे बनेगी equation it will be consider as the reverse reaction forward reaction will be left to right and reverse reaction will be right to left right okay इसका तीसरा पार्ट जो था वो आपको ड्राइव करना था के की value derive K C expression for this reaction तो हमें पता है प्रोडक्ट को हम ऊपर की तरफ मेंशन करते हैं और रिएक्टेंट को हम नीचे की तरफ लाते हैं और जो भी मोल रेशियो अगर इसमें है वन है तो हम रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है और अगर वन से ज़्यादा जैसे यहाँ पे hydrogen three mole of hydrogen show करें तो इसको हम एज अ एक्सपोनेंट यहाँ पे शो कर देंगे तो हमारे पास के सी आएगा methane water and divided by reactant और रिएक्टेंट क्या है हमारा carbon monoxide and hydrogen gas right अब तीसरा इसका पार्ट था कि हमें यूनिट कैलकुलेट करना था के का तो के निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका के की जो बनती है इक्वेशन वो लिख लेंगे और इसमें जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है यहाँ पे दो रिएक्टेंट है दो प्रोडक्ट है तो टू टाइम्स हम लिख देंगे रिएक्टेंट के का यूनिट और प्रोडक्ट का यूनिट इसको हम चेक करेंगे मोल रेशो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है डायरेक्टली ठीक है लेकिन यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होता ये तो हमारा डायरेक्टली कैंसिल हो गया ना लेकिन यहाँ पे ये वन टाइम है और यहाँ पे थ्री है तो अगर हम देखें तो यहाँ पे टू रह जाएगा तो वन अपॉन टू टाइम जो है हमारा ये बाकी है अब इसको जो हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो हमारा नेगेटिव साइन है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा positive will be converted to negative तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा माइनस टू पर मोल और डेसीमीटर क्यूब जो है वो सिक्स आएगा फिर इसको एडजस्ट करने में पॉजिटिव हमेशा पहले लिखा जाता है और नेगेटिव वो हमेशा बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये हमारा यूनिट आ गया K C for this equation right अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव जो हमारा है right equilibrium constant expression for each of the following reaction तो ये चार इन्होंने इक्वेशन दी हुई हैं वन बाय वन हम हर इक्वेशन को देख लेते हैं हमें करना क्या होता है रिएक्टेंट को हमें पहले प्रेजेंट करना होता है और प्रोडक्ट को हमें बाद में प्रेजेंट करना होता है ठीक है तो सबसे पहले हम ड्राइव करने जा रहे हैं के सी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन है water will be converted into hydrogen gas and oxygen gas इसको हम इस तरह लिखेंगे प्रोडक्ट को हम ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे प्रोडक्ट जो भी एक्स वाई जेड आपने ऊपर प्रेजेंट कर देना हर रिएक्टेंट कंटेंट को अलग अलग करना है जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट एक है और product will be two uh, यानी हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है तो इन दोनों के दरमियान जो हम प्लेस करते हैं प्लस का साइन प्लेस करते हैं अगर कहीं पे प्लस का साइन नज़र आ रहा है तो इसको अलग अलग ब्रैकेट के अंदर मेंशन करें अगर कहीं पे मोल रेशो नज़र आ रहा है तो उसको एक्सपोनेंट तो uh, uh, के तौर पर प्रेजेंट करें और प्रोडक्ट ऊपर रखा रखा जाएगा और रिएक्टेंट नीचे रखा जाएगा तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई वाटर अगर हम सेकंड की बात करें नंबर टू की तो carbon monoxide again hydrogen gas converted methanol ये जब मिथेनॉल बनता है तो ये हमारा मिथेनॉल हमारा प्रोडक्ट है और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिएक्टेंट है तो के की वैल्यू जो आएगी प्रोडक्ट ऊपर रखा जाएगा और रिएक्टेंट उसको नीचे रखा जाएगा तो हम कहते हैं C H three C O H यानी methanol divided by C O carbon monoxide and hydrogen gas चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो टू टाइम है मोल रेशियो जो है वो वन और टू का बन रहा है तो यहाँ पर तो हमने वन ही लगाया और वन होता है तो हम मेंशन नहीं करते और हम टू यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि hydrogen is present at two time और प्रोडक्ट के अंदर मोल रेशो वन है तो इसको हम प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें थर्ड इक्वेशन जो हमारी है का जो है ऑक्सीक्लोराइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन भी कन्वर्ट होता है तो इसमें भी हमने प्रोडक्ट को पहले लिख देना है और रिएक्टेंट को हमें बाद में लिखना है ठीक है रिएक्टेड जो है हमारा कहाँ पर आएगा नीचे आएगा और प्रोडक्ट हमारा ऊपर आएगा इसके अंदर सबके मोल रेशो वन है तो हमने कोई भी किसी को भी मोल रेशो रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वन आए और वन को हम आमतौर पर प्रेजेंट नहीं करते राइट तो ये हमारी चार इक्वेशन हो गई होप स्टूडेंट के आपको ये बात समझ में आ गई और आप इस काबिल होंगे कि इसको सॉल्व कर सकें थैंक यू